大家好，我姓徐，名叫佳慧，我今年十一岁。我在《Pro Kids The Camp》里面学到了很多东西。在学校里，我学到了要有礼貌，这样朋友才会喜欢你。要有礼貌，最主要就是要和朋友说谢谢、请问这些句子。在家里，我们也要和气，要跟弟弟妹妹。 要一起和气，不要吵架，所以这样弟弟妹妹还有我们一家人就可以有个很和气的家庭。我很喜欢来到这个 Pro Kids Camp，因为这个 Pro Kids 的生活营是一个很特别，因为它能教导你去有一个变成一个很有信心的孩子，还有会教导你变成一个很好的孩子。 在这个生活音里面，是跟别的生活音不同的。这个生活音是教导你的，可是，在别的生活音是，嗯，比如是去旅行这些的。可是这个生活音是教导你的，所以这个对这个生活音对我来说是一个很特别的声托营。Pro Kit 是我自星星的平台。